Allahu akbar Allahu akbar Yolg'on behuda tuhmatlardan qismatning qahrli kulfatlaridan balodik yopirilgan ofatlardan Alloh o'zing asri bandalaringni tosh dilga muhabbat vafo berguvchi o'ksigan ko'ngilga navo berguvchi o'zingsan har dardga davo berguvchi Alloh o'zing asra bandalaringni bandamiz kor bo'lmas bilganlarimiz xatodir goh davron surganlarimiz kechir bilib bilmay qilganlarimiz alloh o'zing asra bandalaringni har dilda jo'sh ursin orzu tilaklar hayot hislarga to'lsin yuraklar qiqirlab beshikda kulsin go'daklar alloh o'zing asra bandalaringni ro'zg'or tirikchilik desin har odam qadlarini eksin vaqt eksin shirin g'am har ne ishga qodir yaratgan egam alloh o'zing asra bandalaringni panohing tilaymiz nidoda durmiz ezgulik yo'lida fidoda durmiz tunu kun tunu kun duoda durmiz alloh o'zing asra bandalaringni